Welcome to h o t o k House 今日は初心者の方もやりやすいように膝つきのプッシュアップをこの怪しい音楽に乗ってやっていきましょうまずは片側から片方ずつしっかりストレッチして伸ばしながら大方さに顔が横向いちゃうぐらいやるとしっかり伸びると思います Cross out the ones who heard my cries and watch me weep I love everything 次は上の手幅で1回いったら外に開いて交互にやっていきましょう。 one bucket. Tape my eyes open to force reality. 幅を小さくして、スシャープやっていきましょう。Just let me eat my weight in glee. I live inside my own world of make some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything 次は普通のプッシュアップの後今度リバースですこれも一回一回やっていきましょう ラストちょっと長く休んだ後にスロープッシュアップで追い込んでいきましょう結構ゆっくりなペースでいくんでしっかり筋肉の動きを感じながら最後頑張っていきましょういきますよ

これも余裕がある人はちょっと休憩を置いてもう1セットやったりすると効果がかなり高いし、これは膝つきなんで胸の輪郭、下部の方に結構効きやすいんで頑張って続けてみてください。これ、二方向から撮ってると思うんですけど、これ2回やってるんですよね。2台で撮ればよかったなって思ったんですけど、みんなも頑張ってください。お疲れ様でした。